babalik na naman and yung yun no mga traps <laughs> so yun bakit nga ba no Saudi yung napili ko ng mga traps so ito yung kalimitan tanong sa mga solid subscriber ko dyan bakit nga ba Saudi so yung Saudi kasi no nandito na lahat ito na lahat walang bisyo no depende na lang sa'yo kung magbibisyo ka no uh, so sobrang minute grabe <laughs> Diyan mo ako. <laughs> Again! <laughs> Ano ulit? Tumatawag. Oh, wala. so, yun. <coughs> so again, ulit, to back kaya masama? Lilipat nga tayo dun tayo sa may Ayan na. Mm. ano grabe grabe yung init dito mga trap sa Saudi yan siguro nasa 45 degree no <laughs> parang hindi ko hindi ako sanay kasi siyempre kakarating ko lang dito no so bakit nga ba Saudi ang napili ko no, na bansa so nandito na kasi lahat no libreng pagkain so depende na lang sa'yo kung bibili ka pa ng pagkain mo no so mag-adjust pa rin dahil kakaiba uh, ah, then meron din dito akong libre sakyan no so libre yung sakyan yung bahay yan nasa likod din yung accommodation namin so yan so mag start ka muna sa maliit na sahod kunting taste lang no alam naman naman natin na kung paano mag taste so yun tipid-tipid ng konti and then yung pinaka the best siyempre mag-ipon para sa pamilya natin kasi pumunta naman tayo dito para sa pamilya natin ayan and then so yun mga, mga trops uh, huwag nating hayaan yung sarili natin no? kasi walang tutulong sa atin dito <laughs> yun yung tandaan natin tatatandaan natin no walang tutulong so ikaw lahat gagamot ng sakit mo no mga trops so yan and ang maganda sa, sa Saudi no mura yung bilihin no hindi katulad ng ibang bansa mahal yung bilihin wala ka pang bahay, kurente, tubig dito libre na bahay, tubig, kuryente, ikaw na yung service sa trabaho. Yan, natin sundo naman kayo ng mga trapos. So, yun. Yan, mga trapos, salamat ng marami sa mga new subscriber yan. Thank you, thank you ng marami sa inyo. No? Uh, sana huwag kayong <laughs> huwag kayong magsawa na panoorin ako, no? So, yun, pag uwi ng Pinaso, bawi-bawi tayo, mag-content ah, uh, tayo ng pinakamagandang content natin. So dito kasi tayo makapokus no. So yun no mga tops. <laughs> Ayan. So thank you no marami. Maraming maraming salamat sa inyo dyan. Bye bye!